مسار الحيوان المنوي أو ال semen من الخصية إلى القضيب دوت شكل ال semen المني اللزج السائل المنوي والحيوانات المنوية ده الأعضاء التناسلية اللي هي مسؤولة عن تكوين الحيوان المنوي من الخصية باس ديفرنس الحيصلة المنوية إلى البروستاتا إلى القضيب وده المسار بتاعنا بتبتدي الشغلانة تكوين الحيوان المنوي في الخصية الخصيه ديت مكونه من حاجه اسمها seminiferous tubules عباره آه، ملفوفات كده بتكون الماني اللي بيتخزن في الابيديدمس لانه بيكون غير ناضج ويقعد كام يوم في ال epididymis قبل ما يبتدي رحله القصه بتبتدي بان الحيوان المنوي بيتكون هنا في ال seminiferous tubules ويروح على الابيديدمس ويتخزن في الابيديدمس لمده كام يوم ولما يحصل إثارة جنسية يبتدي يسافر المشوار ده كله في قناة اسمها vas deferens ويتنه ماشي لحد ما يوصل إلى الحويصلة المنوية seminal vesicle اللي هي ديت ويخش إلى ال seminal vesicle ويتحد معاها ويكون حاجة اسمها قناة القصف إيجاكولاري داكت الإيجاكولاري داكت ديت بتبتدي عضلات العضلات بتاعه البروستيت وقت القذف وقت القذف. آه، غده البروستيت بتنقبض و تبتدي تقذف المني الى الخارج قناه القذف تبتدي تصب في الحالب الحالب اللي جاي من المثانه الى القضيب وماشي في القضيب يبتدي المني يمشي في الحالب الهلال القضيب حتى يخرج الى الخارج ودي الرحله كده بسرعه خصيه vas deferens حويصله منويه الغده البروستاتا الى الخارج